не ассалаумағалейкум қазақ елі бүгін біз мынау шымкент қаласы арнайы қабылдау орындамыз бүгін мынау э, камаз жүргізушілері фура айдаушылар э, автозак келіп тұр э, азаннан бері хабар жоқ ешқандай соған байланысты мынау алаңдап жатыр бұл жерде азаматтар алаңдап осы жаңағы арнайы қабылдау орнында міне жиналып бізді жаңағы қолдау көрсетуге бұл азаматтар осы шақырды соған енді біз енді бұл жанармай мәселесін көтеріп жоқшылыққа байланысты жанар жағармай газ жоқ қой қазір жаңағыдай шектеп сатып жатыр және бағасы қымбат одан кейін мына екпеге байланысты өздерінің наразылықтарын білдіріп жүрген азаматтар иә мына осы отызы күні бұл наразылық акциясын бастаймыз деп жаңағы әлеуметтік желіде хабар таратылған соған байланысты белсенді ұйымдастырушыларды жаңағы полиция департаменті Э, жаңағы әкімшілік қамауға алуды бастап жатыр э, сол ағайын э, сөйлейтіндер бар ма ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух бауырлар қазақ ел негізінде <clears throat> мынау ағамызды әбдірахманды бүгін сағат ондарда ұстап алып кетті оны ұстап алып кеткенде ол жайды естідік біз сол естігелі осы таңнан бері жүрміз әлі көрген жоқпыз не хат жоқ не хабар жоқ ол кісіден шын айтқанда былай он бес тәулікке жабылды деп айтылды бірақ оған оны ешкім нақты дәлел жоқ оған сотына да қатыспадыңыздар иә сот ештеңе ондай өзімізді ағамызды көре алмадық әріптесіміз жаңағы ағамыз келеді көп нәрсе автозактарын әкеліп жатыр міне тола омон омон <laughs> біз охрана мәмекондар охрана ол кісінің ұстау мәселесі бойынша ол жаңағы біріншіден жол мәселесі екіншіден жағармай үшіншіден екпе балаларға ковид он тоғызға үшінші газель келді ғой үшінші газель келген болу керек ана жақта екі газель бар әлі мына қуыста қараңғыда тұр негізінде сол айта бер жиналған нәрсеміз жиналған мәселеміз көтеріліп жатқан отыз күні деп айтылған отыз күні жүргізушілердің бәрі тоқтайды соған себеп болып кісіні ұстап да ол кісіден хат хабар жоқ сол хат хабар болса екен деп дұрыстап біреу ақпарат берсе деп бізге соны үміттенемін жақсы тағы кімдер сөйлейтіндер бар ма пікірлеріңізді айтыңыздар иә кім сөйлейді бар айтарымыз осы талаптарыңыз не сонда және жалпы әбекеңді босатып жаңағы жағармайдың бағасын туралап берсе бізге мынау халықтың жол мәселесі мынау ақылы жол мәселесінде сол мәселелерді шешіп берсе мынау евростандарт деп көбісі сөйлеп жатыр бірақ евростандартқа біздің жолдарымыз сәйкес келмейді ары қарай барыңыздаршы давайте мам э, нелерге шақыра беріңіз шақыра беріңіз әпше шақыра беріңізші шақыра беріңіз милицияны бізді тұрған үй э, вагон негізінде мынау ол жағармайдың көтерілуі мынау жолдың мәселесінің ақшасы қосылатын болса мынау халықтың товарлық тұтыну кәсіпкерлеріміздің мысалы бәріне ауыртпашылық тиеді да бұл жалғыз бір бір адамның басы емес бір жеке адамның басы емес бұл бүкіл халықтың мазалататын сұрақтар ғой енді мен ойлаймын енді сіздердің талаптарыңыз ешқандай заңсыз емес себебі өте орында ол енді жанар жағармай қымбаттаса ертең барлық азық түлік қымбаттайды елде жалпы мынау қазір жұмыссыздық белең алып тұр иә көлік жүргізушілері мысалы такси қызметтері қымбаттайды тағы басқа мысалы барлық сала қымбаттайды жалпы бір бірімен байланысты ғой енді бұл иә. нәрсенің бәрі енді иә, енді талабымыз сол қазір жанар жағармай бағасын түсіру керек одан кейін балаларға вакцина деген нәрсе біз соған қарсы шығып жатырмыз бұл акция жасағанымыздың себебі сол мына әбдірахым бауырымызды шығарсын бұл заңсыз қамалып отыр біз оған қарсымыз бұны шығармай біз кетпейміз осы жерде до конца тұрамыз ақырына шейін тұрамыз Камазистер, тастамаңдар бауырларыңды. Тастамаймыз, тастамаймыз. Тастамаңдар ағайындар. Айтыңыздар бір ауыз сұратқан талаптар. Қысқа нұсқа пікірлеріңізді айтып өтіңіздер, иә. Бәріміз де сол неге бәріміз салысып жүр жәдегі. Иә. Өзіміз. Мынау жердегі балдарға жаңа вакцина салмау керек. Жәдегі жолдың жердегі платный болуына қарсымыз еще жаңағыдай үшінші талабымыз жаңағы сәл деген көтеріп кетті оның бәрі халыққа халыққа деген бар ма мынау өте не болады нагрузка болады қарап тұрсаңыз ауыртпашылық ауыртпашылықтың бәрі халыққа не қылады біз өзіміздің қалтамызды ойлап сәл түсірсін біз пайда көрейік деп жатқан неде емеспіз оның бәрі оның бәрі халықтың несіне ауыртпашылық тиеді ол соляр қымбаттап жатыр басқа жатыр ертең деген бұл апаратын жүгіміздің бағасы қазір он теңге болса ертең Э, мына соляр көтерілгеннен кейін жиырма теңге болады бұл қарапайым халық жаңағы телешкіде отырған халықтар қалай оны қалай күн көреді мынау ресейден бүгін ертең шығармасаңыздар міне коммунистер иә. айтып жатыр тұрамыз до конца тұрамыз коммунисты отстой болғанда бүкіл қаланың ішіне кіреміз деп отыр фуралар бүкіл қаланың іші барлық қала жабылады жабылады жабылады сол үшін сіздерден талап етеміз әбдірахым бейсенді шығарыңыздар иә босатсын бүгіннен қалдырмай шығарыңыздар жоқ қой сол біздің талабымыз а ол ол кісінің не қанша бала шағасы бар э, алты бала шағасы бар кәмелетке толған ба толмаған ба бәрі кішкентай үлкені мектепте оқиды кішкентайы осы екі ай болды ма екі үш ай болды екі үш ай болды екі үш ай болды енді ол кісінің жағдайы туралы не айтасыздар енді жалпы сіздерге хабар берді ма не берді ма ол кісінің жағдайы жаңағы квартирада тұрады өзі жүк көлігі жаңағы шопыр үйінде жаңағы келіншегі э, алты баласымен мамасы пенсионер жалғыз асыраушы жалғыз асыраушы үйіндегі қарапайым қазақ баласы қарапайым қазақ баласы иә біз соны шығаруды талап етеміз негізінде ол үйдің асыраушысын қамаған ол дұрыс емес иә. бұл халыққа қастандық бір нәрсе ойлап айтып отқан жоқ ол халықтың жағдайын айтып жатыр міне келешегіміз болашағымыз мына солярка барлық шопырлар мысалы біліп отыр қазір бір жаққа барып келесің солярка екі жүз жетпіс теңге болды ешнәрсе қалмайды баллоның үш жүз теңге болып жатыр біздің жүргеніміз сонда ары бері жүреміз үйге бір тиын баллон жарса бір тиынсыз келеміз қарыз боламыз каспиге кіріп кіріп әбден каспиге қарыз болғанбыз кредит бәріміз осы жігіттер иә. тұрғанның бәрінде кредит бар бәрінің басында төрт бес миллионнан ақша қарызы бар жоқ ол нақты ғой қазір қазір иә. қазіргі таңда тамақтың өзінің он тоғыз миллион кредиті бар каспи рет ма сонымен алып жатырмыз ғой қандай болып кетті да халықтың жағдайы өте нашар нашар болып жүріп жатқан шопырлардың бәрінің кредиті бар қарызға ішеді қарызға алады қарызға жүреміз сондай болып кетті да өміріміз ертең жан айқайын жеткізуші ғой әбдірахман ағамыз машинамыз жүрсе құтыламыз деп жүрген адамдармыз бәрі мен ағайда негізі немен қалай сыймайды да неге бензин солярка бензиннің қымбат мен болса ойландым да өзім мұнайшымын негізі мұнай не екенін білемін мұнай не шығатынын да мен миыма әлі сыймай жатыр неғып солярка бензині қымбат солярка отход негізі бензиннің шығатыны иә, мазут yeah, иә, иә, и солярканы кім жүреді трактор жүреді коммунистер жүреді нағыз еңбекқор адамдар жүреді союз кезінде ең арзан төмен бағада солярка сатылатын ең қазір жоғарғы бағада солярка сатылып жатыр соған мен де түсінбеймін мен де союздың шамалы шамалы бер жағын көрдім да енді қазір қарап тұрсаңыз уақытында солярка деген ә, э, ешкім алмайтын нәрсе тұқым былай қарап тұрсаңыздар оны апарып о жұрттар апарып сыртқа төгіп тастайтын оны мысалы соны иә, жабу үшін жаңағыдегі иә мынау э, э, жаратылып жатыр деп а қазір десеңіз оны әкеліп пәленбай сом қылып мына екі жүз жетпіс теңгеге бағаны көтеріп қойған вообще миға сыймайтын не нәрсе бензиннің бағасы төмен солярканың бағасы жоғарылап тұр шарықтап ассалаумағалейкум мына қазақ мынау мен шымкент қаласының белсенділерінің заңгері ағаден нышанәлі бүгін заңсыз күш көрсету арқылы ешқандай протокол жасамай Абдырахым бейсенді ұстап кеткені жайында хабарласты маған оның жағдайы не болып жатқанын ол қаяқта екенін тағдыры не болып жатқанын білмейтінін айтып хабарласқаннан кейін мынау э, шымкент қаласы абай аудандық э, полиция бөліміне келіп жаңа білгіміз келген уақытында ол жерде маңызды ешнәрсе аламадық э, алып кетті деді сол жерде кезекші прокурорды звондап шақырып едік кезекші прокурор өзінің жаңағы шақырумен сыртта жүргендігін айтты қазіргі міне көріп тұрсыздар командиттер абдрахмен абдрахыммен жанымыз бір ол қанша жатса біз сонша осы жерде жиналып осы жерде тұрамыз ертең қалаға кіреміз машинамен деп <coughs> движенияларды тоқтатамыз деген әңгімелерін айтып отыр мен менің ойымша бұл командистердің қойып отырған талаптары өте орынды солярка бағасын түсіру мына батыс балдарға жәбі не қылып принудительный вакцина салуға қарсы сондықтан мынау бұлардың талабы дұрыс деп есептеймін ал жаңағы неден абай аудандық полиция бөлімінен бөлімінде неде мына приемный распорядительге әкеліп тастады деп айтылғаннан кейін біз приемный распорядительге кіргенбіз мына жерде бұл жерде бас, басшысымен жолықтық басшысы ешкімді қазір әкелмегенін айтты сондықтан әлі де әбдірахымның тағдыры қандай жағдайда болып тұрғанын ешқайсысы біле алмай дал болып тұр білетін болса қайтамыз дейді сондықтан бұлардың талаптары қазір әкелсін әкелгенін көрейік көзімізбен иә. көріп кетейік ешқандай ұру соғу жаңағы жәбір көрсету болған болмағанын көрейік көзімізбен көрейік деген талаптарын айтып отыр талаптары дұрыс ертең бұл жерден шығып оны көре алмасақ бірден мынау шымкент қалалық полиция департаментіне барып сол жерде жиналмақшы әр қалада да солай солай болып жиналмақшы болып жатырмыз дейді алматыдағы коммунистер алматыда қостанайдағы қостанайда астанадағылар астанада барлығы сол полиция департаментінің алдарында жиналмақшы болып жатырмыз деп айтып жатыр енді мен ойымша ә, мына абдрахымға абдрахымға қысым көрсетіліп жатқаны жаңағы осы акцияны бастап жүрген сол деп ойлап соған қысым көрсетіліп жатыр деп есептеймін болды осы сөйлейсіз ба нұрай сөйлейік те жүрегі жиналып қалған нәрсені мен түсінгенім бұл мемлекеттер ше шөпті бітірдіңіз ба нұреке шөпті шөп жоқ әлі жалғасуда ол да ота шығып жатыр антикоррупция ала сөйлек заңсыздық деген бар ғой өміріміз заңсыздық негізі мен түсінгенім заңсыздыққа барып ахаляп талап қоймасаң бар ғой заң жүрмейді мен түсінгенім заң деген жоқ заң деген адам өзі барып істейді айтасың сөйлейсің шырылдайсың да заң болады бұл шырылдап жатқан ағайындар ертең э, нандан екі жүз теңге болады сол кезде шырылдайсыңдар үйде отыра беріңдер құдай сақтасын деп қалай сақтайды ә солярка отход қымбат бензиннен е қай заманда болды е ят жұрттардан сөзін аша бар ғой мұнай мемлекет қазақстан мұнай мемлекет қазақстан мен өзім мұнайшымын біз мұнай кезде төгіп тастайтын жерге көміп тастайтынбыз көрінбей қалсын деп че көп та бізде құдайға шүкірші какой то солярка бензиннен қымбат биліктілер саған ойландаршы логически давай төмен түсіріңдер жаңа газды жиырма теңге болсын жұрттар вообще пысық болып уже соляркадан не көшкен бензинге, газға газ да қымбаттап жатыр сен бірінші сесіне мемлекет бізге хотя бы жақсылық ше. солярка түссін бензин түссін бәрі түссін мына мемлекет өмір сүріп сол ағандар мына әбдірахманды он бес қамап қойды мынау композицию ұйымдастық жігіттер кім келе алмады кім қорқып жатыр үйде отырды еш болмаса бар бала шағасына поддержка беріңдер ертеңгі күні таяқ қазақта мақал бар таяқтың екі бұрышы бар дейді біреу саған тисе біреу маған тиеді ойлап қалма ертең шетте қаламын деп бәрі қымбаттайды сөзі көлем мынау сексен тоқсан мың айлық ала күн көресің үйде сүмірейіп отырасың да әйелің барып пол жуады сол мынаған екі нан күліп отырасың әйелім жұмыста келіп жатыр деп а сен намыстанасың ба пол жууға сол ағайындар давай бас көтеріп не поддержкамен осы талаптар әшейін сол солярка бензин арзан қылуға ол элементарный нәрсе ол біз айтқан мемлекетке былай былай шығып жүрген жігіттеріміз өзінен шығар бұл қарапайым жігіттер сен сияқты бәрі сендер сияқты давай ағайындар шығарсың шығарсын жігіттер әбдірахим жаттап алыңдар әбдірахим бесен бүгінгі батыры сендер үшін жүрген жақсы <clears throat> сол ағайын бүгін сол мынау жүргізушілерді қолдап осы жиналғанбыз иә жүргізушілер енді өзінің талаптарын айтып жатыр жаңағы абдрахым дүйсенді босату туралы сол мынау айтады ғой жақсы болса басшылар айтпайды елі ашызар деп сол айтпақшы мынау егерде біздің осы билікте отырған лауазымды азаматтар әкімдер егер дұрыс жұмыс жасаса бізде ешқандай қымбатшылық орын алмас еді бағаны қадағаласа ә, қыздың сұлулығы сор дейді ғой біздің мұнайымыз біздің байлығымыз қазір өзіміздің сорымыз болып тұр себебі халық рахатын көріп жатқан жоқ мынау мұнайдан түскен әрбір табыс әрбір жаңағы қазынадан түскен табыс мынау ұлт көсемі әлихан бөкейханұлы айтты ғой кезінде әрбір қазақтың өміріне түйме болып қадалу керек деп сол сияқты сол кісі айтқандай ұлт көсемі айтқандай мынау әрбір қазақ мұнайдың жалпы қазы байлықтың рахатын көруі тиіс сонда бұндай әділетсіздік бұндай жаңағы наразылық акциялары елде өтпейді әрине енді бұл жаңағы жүргізушілер талап қойып отыр осы ертең босатсын әбдірахымды прокурор апелляция бере ма сот өзінің шешімін енді өзгертпейді ғой прокурор апелляция берсе өзгертуі мүмкін енді сол біз қашанда осы әділетсіздік көрген халықты әрқашан қолдаймыз себебі осы бәріміз осы бір қоғамда бір осы мемлекетте өмір сүріп отырмыз бұлардың да арасында мемлекетшіл ұлтшыл азаматтар өте көп байқадым бәрі осы қазақстанда қымбатшылыққа алаңдап отыр иә әрине осы әлеуметтік талап қойып жатыр бұлар ешқандай бір саяси талап қойып бір басқа теріс пиғылды бір арам ойлары жоқ осы елдің болашағы үшін мемлекетте осы өмір сүріп жатқан халықтың жағдайы үшін алаңдап осы жаңағы жиналып жатыр әділетсіздік көрген әрбір азаматты біз белсенділер қолдаймыз қолымыздан келгенше көмектесеміз мынау сол бүгін арнайы қабылдау орнында күтіп отырмыз әбдірахымды алты кәмелетке толмаған баласы бар екен өзі пәтер жалдап тұрады екен енді сондай азаматқа енді бірден 15 тәулік беру деген енді ол тым көп ескерту беріп немесе басқа да шаралар қолдануға болар еді асыраушысы отбасының бірақ біздің билік өте қатыгездік жасап отыр енді соты болды дейді бірақ жаңағы біз естігеніміз абай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері он бес тәулік әкімшілік қамаққа алынды деді солардың айтуымен біз айтып отырмыз оның қазір нақты жағдайынан хабарымыз жоқ қазір бірақ енді полицияның қолында екені анық сол ағайын сау болыңыздар ә, осы егерде ертең мына отызы күні шығып жататын болса ол әрине бірінші биліктің кінәсі осы наразылықтың салдарымен емес себебімен күреспеген бізде салдарымен күреседі ғой себебімен күреспейді сондықтан бар кінә биліктің өзінде бұл азаматтар жүргізушілердің ешқандай кінәсі жоқ ескертті айтты бірақ билік құлақ аспады тоқаевтың еститін үкіметі әзірге құлақ аспай отыр құлақ асу үшін не істеу керек алдағы уақытта оны көре жатарсыздар жалпы сау болыңыздар ағайын аман болыңыздар иә жүргізушілердің талабы орындалуына тілектес болыңыздар қолдаңыздар рахмет сіздерге сау болыңыздар